This orange is Gynemnosaurus, whatever you say, Giganosaurus, Gymetas, Gymetamorus, Gymetamorphic, Giganodorstis, mm -hmm. Gymornis. Avocados from Mexico. помню пенис большой. Самое главное не грусти, жизнь наладится, все будет хорошо. Будто ну ты конченая, козлина ты ебаная, пиздец ты ебаный, ты гандон.